Hola amigo de YouTube eh, Estábamos jugando un juego de terror que es más, más, a veces más aterrador que Outlast Pues... Ok Spell the word cat Spell the word cat Ok Spell the, word, cat. Spell the word cat Spell the word Está por acá Spell the word cat Spell the word cat Ok Spell the word cat. What do you owe you? Spell the word cat. ¡No! Spell the word cat. ¡Coño de la madre! Spell the word cat. Puto sapo de mierda. Spell the word cat. Spell ok. The word cat. Estoy buscándolo. Spell the word cat. Spell the word cat. Spell the word ah, cat. Ah, está por acá. Se escucha la mosca B más fuerte. Ahí está la rana supengo de mierda. ¿Qué me vas a decir? ¿Ok? Me vas a decir la palabra del gato. Sí, en inglés. A, T, N. ¡Ay, ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! puta mierda este juego!